The topic of my today's presentation is what is plagiarism and how to avoid it. अमूमन पाकिस्तानी स्कॉलर्स हों एकेडमिशन हो या पूरी दुनिया में जितने स्कॉलर्स होते हैं वो प्लेजरिज्म के जो है ना ये एक आप यूँ समझे कि इसी काम को एकेडेमिक वर्क को प्लेजराइज होने से कैसे बचते हैं प्लेजरिज्म चूँकि एक्डेमिक पेनाल्टीज है एक क्राइम है अमूमन स्कॉलर जो ना ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में चूँकि उसका ये जो अंग्रेज़ी लैंग्वेज होती है ये सेकेंडरी लैंग्वेज होती है तो अपने अल्फाज में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए वो प्लेजरिज्म का सहारा ले लेते हैं आज के इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताता जाऊँ कि व्हाट इज़ प्लेजरिज्म यानी अदबी चोरी क्या है हाउ टू अवॉइड इट और उसके रोकथाम कैसे करें so let start what is plagiarism in my first slide I have explain that what is plagiarism plagiarism means to pass off someone else's work intentionally or unintention, unintentionally as your own आप प्लेजरिज्म का मतलब है ये कि किसी दूसरे का काम इरादी तौर पे या गैर इरादी तौर पे आप अपना साबित करने की कोशिश करें this might be copying or paraphrasing someone's published or unpublished work without proper यहाँ पे किसी के काम को पैराफ्रेज करना कॉपी करना चाहे पब्लिश हो या अनपब्लिश वर्क हो और उसकी विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट आप उसके नाम लिए बगैर कोट किए बगैर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और representing someone's artistic technical work or creation as your own work आप किसी और का टेक्निकल काम हो या आर्टिस्टिक यानी मसवरी काम हो तस्वीर बनाने का काम हो या कोई पेंट हो और उसको अपने नाम से मंसूब करें इसको क्या कहते हैं प्लेजरिज्म अब scholarly communities policy on plagiarism university level पे या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी पॉलिसी बनाई होती है कि प्लेजरिज्म जो है ना एक क्राइम है and act of of academic misconduct is, generally speaking, any action in which may give a student an unpermitted academic advantages. As such, it is not acceptable in scholarly community. The most common example of acts of academic misconduct are plagiarism, cheating in exam, collusion, and fabricating result or data. It can be, however, anything that gives you an unfair advantages in an assessment. आपको पता है कि एकेडमिक मिसकंडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि एग्ज़ाम में चीटिंग कोलूजन फैब्रिकेटिंग या किसी का डेटा चोरी करना इसी तरह प्लेजरिज्म भी एक एकेडमिक मिसकंडक्ट के जुमरे में आ जाती है incidences of plagiarism will first be addressed within the school and they may apply penalties such as giving you a mark of zero for the piece of work concern आपने स्कूल लेवल में इसको रोकथाम करना है प्लेजरिज्म को या तो ये कि जीरो मार्क्स दे दें इसने किसी और का आइडिया चोरी किया होता The university's academic misconduct committee has the power to apply range of penalties for serious or repeated cases, including terminating your course. University level pe ya research organization level pe इस मिसकंडक्ट के लिए एक कमेटी बनाई होती है और इसके लिए एक पेनाल्टीज होती है या तो इस काम को रिजेक्ट किया जाता है या इस काम को टर्मिनेट किया जाता है या इस कोर्स को टर्मिनेट किया जाता है और दोबारा लिया जाता है अब कुछ टिप्स है जो कि मैंने आपके लिए आज इस वीडियो में शामिल किए tips for avoiding plagiarism don't just copy आपको पता है कि प्लेजरिज्म है ही कॉपी का नाम है in your writing describe others idea or result using references and their importance to your arguments rather than simply copying what you have read Avoid using cut and paste options in electronic material as this encourages you to simply copy what you have read word for word. आपको एक बात बताता जाऊं कि आपने किसी का एक पैराग्राफ या पूरा पेज कॉपी पेस्ट किया हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में कट कॉपी पेस्ट और word by word cut copy paste जो है ना ये मिस कंडक्ट के जुमरे में आ जाती हैं तो इसीलिए आप इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ ले और इससे अपना आइडिया ले ले और इसको फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसको रेफरेंस के तौर पे आपने प्रेजेंट करना है यूज़ अरेंज ऑफ सोर्सेज ये सेकंड तरीका यही है कि आप मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल करें ना कि एक डॉक्यूमेंट पे आप रिलाई करें don't just limit yourself to using one source when writing your assignment आप अपना कोई एकेडमिक पेपर लिख रहे हैं या असाइनमेंट लिख रहे हैं एक सोर्स पे रिलाई ना करें यानी इनहिसार ना करें discussing ideas from a range of sources that how you have read widely and that you are able to formulate your own views based on your reading आपने जितनी रीडिंग की मुख्तलिफ सोर्स से की हुई और इसको आपने पढ़ना है उसी से आइडिया लेना है और रेफरेंसिंग देनी है इसी स्लाइड में भी मैंने आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है डिवेलप योर ओन स्टाइल जैसे कि आसान तरीका यही आप किसी का आइडिया कॉपी करना भी चाहते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से you should develop your own style of writing during your time at university अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करना है या असाइनमेंट लिखना है या आप टर्म्स पेपर या प्रपोजल लिखेंगे try to be be concise and clear एक तो आप मुख्तसर करें और क्लियर लिखे using the words of another author will stand out from the rest of your work and may alert lecturers to possible plagiarism अगर आप किसी का काम एज इट इज़ कॉपी करें तो प्लेजरिज्म के जुमरे में आते हैं अगर आप उस राइटिंग को अपने स्टाइल में लिखें और फिर रेफरेंस करें तो मुझे उम्मीद है वो प्लेजरिज्म के जुमरे में नहीं आएगा कीप गुड क्वालिटी नोट्स आपने जो ना क्वालिटी नोट्स बनाने हैं if you are making notes from your sources, remember to put direct quotation in quotation marks and always keep a note of your sources. आपने जितने सोर्स स्टडी किए थे या कर रहे हो तो याद रखिए कि इसको डायरेक्ट कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने बंद करना है this will help to ensure that you do not accidentally plagiarise आपने ये जहन में रखना है कि आपने एक्सीडेंटली यानी हादसाती तौर पे इसको प्लेजराइज नहीं किया है बल्कि आपने उसके आइडिया को लिया और अपने अल्फाज में आपने लिखा हुआ है लेकिन समटाइम याद रखिए कि आप हर किसी के काम को रद्द बदल नहीं कर सकते मिसाल के तौर पे सेंग ऑफ पॉपुलर पीपल्स किसी की जो है सेंग्स आप अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ it also makes collating your references much easier when writing your assignment ये आपने यहाँ पे भी असाइनमेंट को रेफरेंस दे देना होता है you can keep track of your referencing using a tool such as a note या फुट नोट आपने जो जहाँ से क्वालिटी नोट्स बनाए और मुख्तलिफ सोर्स से कापी किया हुआ तो उसको एंड नोट या फुट नोट में भी कॉपी करें ताकि कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकेंगे ओरिजिनल आइडिया को यूज कोटेशन मार्क्स यहाँ पे मैंने आपको जो बात बताई if you do want to quote a short extract from another's author's words exactly अगर आपने इसका idea as it is copy करना है make sure you enclose these words in quotation marks to indicate that is direct quote आपने इनको ये भी बताना है कि मैंने इससे डायरेक्ट कोट लिया हुआ है direct quote should be use sparingly and shouldn't include large amount of text बहुत ज्यादा पैराग्राफ को कॉपी नहीं करना बल्कि छोटा सा डिफिनीशन या छोटा सा कोट कोटेशन वगैरह आपने कॉपी करना है या ऐसा डेटा जो कि आपको पता है कि इसको किसी और ने रिसर्च किया हो they should be use where you are identifying and key idea are highlighting the place where you found the particular idea you are using तो आप लोगों को ये भी बताते जाए कि मैंने पार्टिकुलर आइडिया कहाँ से लिया हुआ don't forget if you are using some someone else idea in your own world you need to show this by referencing it यहाँ पे भी आपने रेफरेंस देना है कि ये ऑथर इसकी सेंग इसकी definition let's suppose you have copied a definition from Britannica encyclopedia तो आपने वहां पे कोटेशन भी देना है और रेफरेंसिंग भी देना है remember in all cases you must reference your source correctly अगर आप किसी का रेफरेंस दे दें तो इसका मतलब ये कि आप प्लेजरिज्म नहीं कर रहे बल्कि आप आइडियाज को गठ जोड़ कर रहे हो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इन अगली वीडियो में मैं प्लेजरिज्म प्रैक्टिकल कि इसको कैसे चेक किया जाता है इसकी एक वीडियो बनाऊंगा आपसे दरखास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें thank you for your time and patience please subscribe my channel for more videos may God bless you all Allah आप सबका हामी व असल वरहमल वर्क